hoy estamos en la Universidad Pedagógica Nacional, en el Departamento de Física. Hoy tenemos aquí el Salón de la Ciencia, que es una actividad anual que organiza la línea La Actividad Experimental para la Enseñanza de la Física. Este salón tiene dos grandes objetivos. Uno es divulgar la actividad experimental en los diferentes contextos escolares, pero el otro es establecer puentes entre las escuelas y la universidad. parece también una actividad eh, de social para conocer un poco más de la universidad y de los planteamientos que tiene esta para nuestra vida. Aquí asisten estudiantes de la facultad, estudiantes de la universidad y estudiantes de colegios públicos y privados que vienen a observar eh, lo que se hace en el Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Es muy importante este evento ya que le ofrece herramientas a los estudiantes para que ellos en sus posibles asignaturas de ciencias naturales puedan eh, llevar ideas y ponerlas en práctica en el colegio.